49x kare eksi 49y kareyi çarpanlarına ayırmamız istenmiş. Burada daha önceden de alışık olabileceğiniz bir kalıp var. Mesela a eksi b ile a artı b ifadesini çarpalım. Bu işlem iki terimli bir işlem olacak. Eğer bu iki ifadeyi çarparsak, a çarpı a'dan a kare artı a çarpı eksi b ki bu eksi ab olacak. Artı b ile de artı a'yı çarpınca artı ab elde ederiz. Ve son olarak da b çarpı eksi b var ki bu da eksi b kare eder. Bu işlemleri yaptıktan sonra elimizde bir artı ab bir de eksi ab var. Bu ikisi birbirini götürür ve sonuç olarak a kare ve eksi b kare kalmış olur. Burada bize verilen soruda da aynı yolu kullanabiliriz. 49x kare ve 49y kare birer tam kare sayılardır. Bu ifadeyi şu şekilde yeniden yazabiliriz. Bunu 7x kare eksi 7y kare olarak yazabiliriz. Burada aslında a kare eksi b kare ifadesi var. Bu ifadeyi biraz önce yaptığımız yöntemle çarpanlarına ayırmak istersek, ifademiz ile aynı olacak. 7x artı 7y çarpı 7x eksi 7y şeklinde yazarsak, işlemi çarpanlarına ayırmış oluruz. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak için bir başka yol daha var. İşleme en baştan başlayıp diyebiliriz ki, 49 bu ifadede ortak tam bölen ve 49'u iki ifadeden de ayırabiliriz. Diyebiliriz ki bütün ifade 49 kere x kare eksi y kare eşittir. Artık ifadenin a kare eksi b kareye benzediğini görebiliyoruz. Bu ifade x artı y çarpı x eksi y olacak. Tüm ifadede 49 çarpı x artı y çarpı x eksi y. Bu da yukarıda bulduğumuz ifadeyle aynı sonuç. Buradaki 7'leri parantez dışına alabiliriz. Bu 7'lerle buradaki 7'leri parantez dışına çıkarırız. Buradaki 2 7'yi de çarpınca sonuç 49 olur. İki yolla da verilen ifadeleri çarpanlarına ayırabiliriz.